Ah, ah, mm, mm. buenos días amigos, yo soy Silvia y hoy conduciré el programa. Mondongo les pide mil excusas, pero hoy tuvo una urgencia muy grande, pues... Mm, ah, sí, sí, sí, que tuvo que llevar a su padre al parque a comprarle un helado, pues perdió una apuesta jugando ajedrez. ¡Ja! Ah, no, pues, qué excusa. Pero bueno, aquí tenemos a un magnífico pintor italiano. Ah, oui, madame, monsieur, oui. Yo soy un magnifique pintor, sí. Bueno, señor. Ah, Kowalski. Federico Kowalski. Mm, bueno, señor Federico Kowalski. Acento italiano parece más bien como francés. Oui, madame, monsieur. Sí, yo soy italiano. Pero hijo de padres franceses. Mm, ah, sí, sí, sí, bueno. Mm, cuéntanos de sus obras. ¿En qué museo están expuestas? Ah, mis obras. Ah, no son nada, nada. Mis obras, nada, nada. ¡Ja! Un gran pintor y no tiene obras expuestas en ningún museo. oh, sí, eh, claro. Están en el Museo de Ciencias de, Londres, ahí en Pitalito y San Juan, sí. Uy, ¿Y qué tipo de estilo maneja en sus óleos? Mi estilo único y particular. Ya, mundongo! Deja de jugar al invitado y dime ahora mismo qué haces aquí. Ah, bueno, Silvia, Silvia del alma, es que quería invitarte al programa, pero no sabía cómo. Y por eso me mentiste. No, en realidad quería saber cómo tratabas a los invitados en caso de que yo no pudiera presentar el programa. Uy, mondongo, has llegado lejos conmigo. Esto es el colmo, me voy. ¡Ey, Cilia, pero para dónde vas! ¡Ey, no, no te vayas, Cilia! ¿Para dónde crees que vas? Eh, Cilia, espera. ¿Qué quieres? Ay, pedirte disculpas y decirte que eres mi invitada favorita especial y número uno. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quieres que te crea eso? que hoy es tu cumpleaños y junto con todos los chicos del programa queremos cantarte un feliz cumpleaños. Eh, ¡Bravo! ¡Sí! <laughs> ¡Wow! ¡Ay, mondonguito! Eres tan tierno. ¡Ay, gracias! ¡Ay! Porque es una buena compañera, porque es una buena compañera, porque es una buena compañera. Y nadie lo puede negar. ¡Feliz cumpleaños, Silvia! ¡Bravo, Silvia! ¡Bravo! ¡Sí! Señor Jesús, te pido que seas bendiciendo a Silvia por su cumpleaños. Te pido que la bendigas en este nuevo año que comienza y que le abras a ella y a todos los cumpleaños en el día de hoy las puertas que tienes abiertas de trabajo, estudio y demás. Y que seas bendiciendo su salud y su vida sentimental y que hoy les vaya muy bien. En tu nombre Jesús, amén. Y que le quites a la pena y la vergüenza que le da Silvia sin su edad. Bueno, amén y amén. Ay, gracias, mondonguito. Eres tan lindo. Pero ni se te ocurre decir mi edad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, escríbenos a mi oración Esto ha sido ¿Por qué oramos? Dios te bendiga. Ah, bueno, me encanta que te haya gustado este regalo sorpresa que tenía preparado. Sí. ¿Y a ti te gusta la gelatina? Mm, mm, sí. <laughs> ah, bueno, porque en casa de papá hay una. ¡Papá! La podemos compartir. Eh, sí, pero espérate, llamo a mi papá. ¡Papá! ¿Dónde estás? Eh, ahí está el teléfono, creo que está sonando. Sí. Ring, ring, sí. Escúchalo ya, mira. Sí. Escúchalo.